facilidades en implementación y en su, uso. Entonces, por ejemplo, eh, es fácil poder adaptarse a las necesidades que tiene el cliente. Entonces, al, mismo hecho de, haber sido programado PHP, nos va a permitir a nosotros poder desarrollar y amoldar el, software hacia las necesidades del cliente. ¿no? es, es 100% basado en la web. Es que no necesitamos que el gente. eso es el módulos estados financieros no son, no son reales. en parte no se sabe si realmente lo que están entregando es lo que, lo que, lo que en realidad está viviendo la empresa. Entonces, con el sistema de RP, la idea es que este que eh, si bien una hoja de cálculo eh, te ayuda, pero no es, es una aplicación que esté eh, o, o, que tenga, que tenga modos avanzados para poder